nga nkubuuzaako nkubuuzaako obadde otya olamu bukutwala butya era otambuza otya ensonga neebaza mukama kuba nti akyakuwadde omukka ng'okyassa akyakuwadde obulamu okuba nti okyamuganga era okyali mulamu tumwebaze era tumusaba era nga tusamwaka guno obeere nga gutumazaako mirembe kuba tukimanyi nti enaku zino zituuka mu nnaku nga zino eno abantu buli omu abeera ne wasiwasi supiidi yeeyongera ne tufuna obwenyenga bw'amaanyi nnyo tufuna okweraliikirira naye nno mbasaba buli omu agenda okuba nti ajaganya ennaku enkulu genda mpola kubanga nga 1 januari okusoma kuyina kuba kugulawo so school fees beera nga kasente koyinawo kakwata empola kakekereza osobole okubanga ozza abaana ku ssomero tajikata gemanya program the shap talk nomuna butamali mudi atuuse eddawaali mutabani w'omugenzi yowaana mirimu mama nkulamusaako era nkwebaza okuba nti no oli okyanamu okyekuumisa mukama yongere okubanga nkoba esinga okuba nti yagala gwena ndabako esaa zino okusaba yongere okubanga otya mungu omusinze omutendereze omusabe obeere ajja kuba nti akumalira byona byetaga okuba nti akumalira naye era mukasaga nga tukyali mu mbeera okuba nti nno Ah, tukyali mu muggalo nyongera okubanga amajunzi bannange obulwadde bweyongedde mu ggwanga kese ziri nnya tobeganamanga gasinga gazze okuba nti gadda mu lockdown era gazemu okuba nti gaggalawo kati netwebuuza muzeitamale njatandike n'ensonga eyo amanga gasinga gaze okuba nigadda mu muggalo abazungu bazeemu muggalo mafrika mumagazeokuba tefaugamajanga kumi tugenda kuba abaana badda ku masomero ekonomi neggulwawo nga mutuufu embeera eri bweti for you hmm. there are two factors mainly hmm. you don't know what happens in Europe mm. and America during Christmas. Yeah. Christmas was a pagan day. Mm. This is not when Jesus was born. Okay. Yes, Yesu tazalibwangako. Tazanywa kusekukulu. Tikiri iyo. <laughs> Lwali lunaku lwabasamize mm-hmm. nga balusinzizako katonda waabwe ow'enjuba hmm. aleete enjuba ku winter yali y'amaanyi Eh. kati bayimbanga christmas carlos nebajayo nesubawa mm. babeeranga mu caves mm, mm. kakati christmas etuuka mu severe winter kati winter eri mu europe obunya okuvubira bwamaanyi bwamaanyi nnyo <coughs> kati abasamize bebakusinzanga nebaluyitirako bannaabwe abasomi abasomi ne baluwamba mm. because of is commercial value mm. omuzungu ekintu kyonna ekivaamu sente akitegeera kandi lufuuka lwamaanyi nnyo there was no way jesus would have been born during severe winter and the world was colder than now mm. abalonzi nga bali batya kutale n'ebire tebibeera kiriya emunyenye baligira bibatya Eh, kitufu ate ino okutegeera hmm. tibuli kabaka wa roma empera wa roma hmm. yayongerangako omwezi ogugwe kati abo tukalikulate all these factors i agree with the orthodox hmm. jesus might have been born in february not december not december akati abazungu lwa christmas eyo bategeera balina ba mirundi baayo bo tebalina force Mm. tebalina kuwasuma uh-huh. tebalina kuba bantu migo bakozesa psychological effect soka ogambe tiwazewo obulwadde obuli effective uh-huh. badde muindowas banakyakala musama totekawo maanyi kuba kubantu migo okola mm. yes thats what they do t uh-huh. i'm still guided by two factors mm. about covid-19 The statement made by the former Secretary of State of the United States, mm. Pompeo. Mm. Pompeo said, unless the Chinese tell us, we shall never find the root cause. What caused COVID-19? COVID-19. Because it started in China, uh mm-hmm. -huh. in their research center, this town where it struck, Yes. But the Chinese are secretive. tebata byama byabwe hapana mm. That's why nobody Pompeo said unless the Chinese tell us we are gambling. just fidgeting. Hey. Mm. Speculation. Mm. Kakati ate on World Health Organization we are relying ku China ate Trump na, na reducing money. This World Health Organization man knew. Mm. He gave Chinese, the Chinese more audience and more attention. Trump resulted by uh, reducing, reducing the U.S. contribution the mm. to the, to, towards this organization. Mm. Mm. Two, eddagala lyonna nnoma lirimala emyaka eki emyaka ebiri nga balikyagenda through kyovulaba mwalwanira erat <laughs> kakati because of pressure nti mm. abazungu bakwatirwa ebintu bibiri ebyakakyusa life ya europe and america uh-huh. the terrorist attack twin towersamerica had to forgo the liberties yes. nabaga nti omuntu atagenda nga kola andad tamanyi kibaita tubes bazigalabazigala don't know what it means mm. okugala tubes mm. kuba mm. half of the population ebeeratubes e- ezo mm. kakati ekyokubiri covid-19 exposed they were not they had forgotten about hospitals they had forgotten bonga bali muntalo endwadde zonna bazimazeewo ngatekibaati hmm. thats why the hospitals were overcrowded okay. ne banoonya bino byebasizaamu nga tebabiina hmm. baali bamanyi nti a few people come to hospital in fact uh, penikillers like panad were developed because a doctor cannot remove your tooth obawabira hmm. kakati ayina okumala okunoonya kimuno kyekikuluma obaoja mumuwabira kituufu so they developed the pain killers to give the doctor time to examine amategerera obuzibuli luddawa kakati amalwaliro ga europe ne america galundibwanga bwolaba banka hmm. ti banka bwe bayogeranga nti eh, kyeyakubanga mumawulire ti banka ena egenda kugwa abantu bonna ne baddukayo omulundi gumu if everybody goes to the bank to withdraw money then they collapse era bank ebe ina kugwa bo ebe ina kugwa what happened in europe mm. their hospitals okay e yogunde Uh, eneya crunch economic crunch era nayo bwe yabakwata bwete wakati nze tewali look at things mm. nti why has it come during christmas christmas they know nti summer building gundi sandi building yani they are they don't have the, the local defense ekuba abantu nebaza mayumba yes yes kati yes. you must find the scientific way mm. nti waliwo weevu ki endala endala waliwo weevu endala mudde mayumba gamude mayumba mukakaneera era thats why hmm. covid bwe yajja concentrated on prominent people hmm. why tibwoba olaba omuganda akugamba nti bwentu byasematimba nekikwabanga abaali abaziranga lwabaali addaleero nga nze erulireka wanne eriire nenywere Queen kamukutte. Prince hmm. hmm. Charles kamukutte. Kamukutte. Trump ali gone. But staff people kabakutte. Mm. Prominent people die. Then you scare the population. True. Olaba kakutte. It is no longer money. Mm. It is no longer prestige. It is no longer high position in the government and ah. society. Tekisosola. Nicho. Kili atabala. Kalifu abasuma propaganda if you fit me kona. Okay. Yes. So kati e- e- enembele liwo. Yoko mani amangagazemu. Free. tetisa muna Uganda Emoria mm. yakwata Ssekabaka Muteesa oluberiberi yamujja ku bawalabu abawalabu mm. balina speciality wano uh -huh. this is why I tell you ti Ahmed bin Ibrahim yajwa mu 1848 mm. yalekawo yaleka akolidde abasiraamu kye bata leverawo many mm. historians don't look at it mm. ti Ahmed bin Ibrahim did not come with religion he But, came with the trade. trade as a result Muslims are in the the trade in, the, in trade mm. in the business mm. until recently the minister said all of the mayors in abasiramu abakulira obutale babasiramuabakulira obutoda babasiramubasiramu ahamed bin ibrahim eh, system gyeyaleta yes mm. at one time Uganda, buganda army yayina bamarsenaries abawalabu tuganis here mm. the arabs okay. to for trade mm. protection of wound hunting elephants for mm. tusks mm. kakati olina okukitegeera nti ahmed bin ibrahimu yaleeta trade mm. bano bone baleeta ki diini Dini. to train you to work for them mm. that was the principle eh. oliyete yadda mu masomero missionaries biki mm. he left everybody to trade trade is something that does not need much good eh, into your training successful businessmen eh, baganda agund kakati ezikubwe yali masekabaka muteesa olubereberye hmm. there was no medicine for it naga nti bufuuse bwabazira hmm. yes bufuuse bwabazira the brave ones kubanga yamulumanga naga nti bano bajja kulowooza ndi munafu hmm. but women with gonorrhea became very expensive. Eh, hey, how? Nga inezi kupa munaonya. Ativati. Ndi ufana ne kabaka. Eh, hey, nao vede muzira. Hmm. Iyi. Mwuta mwurumi ya mwurumi ya mwurumi. Gonorrhea, when you see a disease mm. that has threatened the society, mm -hmm. it acquires many names. Mm. Sirimu, okusitule bidomola, mm. embwa ya muruma, echi, kakati echi kutegeza. Nezi kuhina amanyamanji. Amanyamanji. Abana bagalie. Mm. mukazi yafumbanga emmere eh. musajja nayaga nti aa mukyala akugawa abaana bagali esobola kusituka eh. obulwadde bwabazira enjoka ensajja kati abaganda bakuininga eprovap eh, hmm. if you fear to acquire gonoria will you marry your mother hmm. yes the baganda said if you fear gonoria mm -hmm. Are you going to marry your mother? No. Because the only person you know that is safe is your mother. Is your mother. Using your father. Mm. Sinatobwa abatalina nze kubekwatanga ku bitooke. Mm. Zalina ebika. Hey. Waliwo yoluwuza eggali yanakwata akagundi. Very painful. Until the Baganda discovered supuwemamba. Mm. Ne muzuukizi. Supuwemamba oyo akola nnyo ku nsonga Okay. Kakati kyenkugamba. Mm. abewaffe era akaayi hmm. aids bwe yajja baaga abalimba ajja mu lubaawo aludaayo because if we fear ekiri atabaala kyekisigaddeaswy muganda says ekiri atabaala kirya nasigaddeeka if you go to war mm. by the time you come back after the war are no death recorded on the village babeerakoerant kakati that's a, a use of disparation mm. may cannot be disparate okay. nti uh, if there is no proper cure mm -hmm. everything that has been done uh, develop negative effects mm. are we not going to take children to school that's uh, umuganda ah, we the economy omuganda omuganda yakubuuza nti bw'onootya kuno wasa oh. if you fear to acquire gonorrhea then it means mm. you are forced to marry your mother because the only woman you know it is safe is your mother is so not for no to choose one but not your father to go go i want to era ne wunyiza nnyo mm. waliwo omwana wange gye yagenza okufuna ekifo mm-hmm. nebagaa nti nsasule 4 million etam 4 million eh, nga yekyaliko nti mm-hmm. even if school is closed mm. sente zazisigaze 4 million 4 eh, million ntya nziitamali that is the country uganda jetulimu achi nkubulira tibikola nango wana platform what we must safeguard against mm ah what you are not going to go to school i was in january uh, minister of yatugamba bigiri mana mm ba mu ad honorary degree mm-hmm. phd mm because they said is a civil servant with a private sector mind okay bagambye nti as COVID was ravaging mm -hmm. countries, mm. we saw a, a huge construction in Kampala, a Yavala Museum. Mm. Maybe Girimane Vali Bamugobi. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yes. Mm. That's how I help people. Mm. Na ye, Girimane Yagambi, we have a life since life ye. Mm-hmm. When my when I grew up, my father used to escort me to a primary school mm. for fear that word pig is will kill me mm. hey, kitabu yamuwerekeranga ku ssomero hey, this is what we should do eh, naffe tuwerekere abaana this is what because it is ekintu kyonna kyolabanga fe mu baganda tutya muteego hmm. because mutego, muteego oli bwakukola abaana n'abazzukulu yourself to you to the family yeah. once you see something ravaging the whole world then it means is everybody will bwongo bwa muntu bukoze learn how to exist in it embeera eriwo eno wegase bigambo bya minisita byagambye nti embeera eno eh? eriwo igenda kuba ntigana ekonomi okuggulwa so banauganda obazaamu esubi nti babeeaziikurizingatuganye hmm. gavumenti eganye delibaletire hmm. eganye okunegotiatinga ne banks mm-hmm. bajeko amasomero gano why should museveni pump money ne uganda development bank zibabireyo bubizi it should be stimulated ngotera muzoita mali world bank erese billion bweziti world bank erese billion bweziti why don't you help schools amasomero genyine wanga bagagambe kasale ko musente akati abasinya abana bademu abageze musinya firi tibasasula first term nkinkubulya how because when these people talk they are out of touch with the population mm. this is the problem okay. they are out of touch with the population many people invested in schools mm. because eh, eh, eh, Museveni changed the attitude of people to education. Yes. By the time I grew up in the 60s, ngabana babakaga tebasoma. After all, why do I go to school when I have money? <laughs> Era nga basoma baavu. Mm. Educated ones. Okay. Kagati, the trend has changed. Mm. Everybody is struggling to ensure that Omanawa. Omanawa Omwana wagenda ku ssomero. Kakati bo Nababuza. nti ekyexposing abantu bano abali mu government the planners is that whenever you enable diseases lasers mm. waliwo mwana wa minister asinga tetumulabakbenaba siru it means that abaabwe tebaliwaneno tebali mu uganda era international school zibadde zisoma emu lyabaabwemu lyabaabwe tebakyamanyi byawane tebabitegeera bali muze byaga bagende kompola abaganda abaganda bakugamba ndi omukazi asirize entamu mhm. sibintu byemwogera bino ebyagundi theri yomuganda thatize byayo <laughs> nti mm. omukazi asirize entamu mhm. emmere ewunye yagikombere mufumbiro muleme kulyako kakati these people mhm. bo bafuna ddaabo theyare the planners of government, mm -hmm. the strategies of government, they benefit. The ones that, are you saying that those schools are going to be transferred, transformed into other, bagana kulondia mumbizi, they remain schools. Yes, what is going to change is the hand, the ownership. Yes. Bali babigule. and they regret money nga bamaze obbigula bananala obbigula ojja kuwulira nti gavumenti esonyi amasomero minisita of education mama weggwanga eggwanga alirumirirwa era nga ayagala nnyo abaana okuba ti basoma kyotuke bino tabimanyi let me tell you a honest man mhm. president museven mm. mama janet mm. and that generation balugunda tebamanyi baana bano byebazanyi is it their generation mm. a mafia does things beyond human imagination omwezi omusiru omubbi eh? ne sabotuwa mm-hmm. ne terrorist bakola ebintu byebimu mm. you cannot understand it kakati these people abatali ba generation yenu mm. tebategeera bamafia nti i came up and say the people being killed in hospitals those who are taken to, to, to, to, to, to arab countries are killed and their organs extracted, extracted. And one of the reading hospitals where they killed my daughter is Sir Albert Ku. Nabagamba, could anybody believe that mm. the Chinese are operating in Sir Albert Ku? Mm-hmm. teriwebaddekisobolanti omuntu addira abaana babanne ne batunda ekibanja kyabwe oba poloti mm. n'abatika ku nyonyi ngaagenza ebatta kali believe this tekirowooza namu ti pipo abagagga ennyo abalina buli kantu konna ate battana abantu mu malwaliro esawo yes you don't have political intelligence two era ne bwebawaaba bano babafuga mafia mu gavumenti ya museveni mulimu bbiri nti bakola ebintu byatasobola kukola bakola ebintu naye tabitegeera so wajja neyesoni yabwe museveni is not a mafia if youare not a mafia you cannot understand mafias gobategeera nze mbategeera solve this issue nabagamba ti ku mulembe gwobote buli lwakusatu amasomero one twalina tata schools mm. nga buli ssomero libateekawo bali wa tata mm. western uganda benefited eh. inai singa jenasomero lyakasinga tata nagireka gyeri gyeri eh, batinasikuttwako era nga tata buli wakusatu hmm. amasomero gange nga mu ministry of education negafuna obwennyanja hmm. negafuna yero maize negafuna beef ni zidayo neziddayo hmm. where is it now and the obata was controlling a small economy chitufu kituufu chitufu eh. what happened era wano ekyaleeta e, sitraika yeekaku mm. oyo senyonjo krisof mm. mm. yagoba omusajja nga mukiga bamwita kisiiza mm-hmm. kisiiza nga tabba nga abaana balya bulungi namugjawo naleeta omukulu wesomero gwanabba naye ngaebintu bimala kutuukira masaka n'abitunda abaana kwekokyeza baali bamusse yali yasima ekinya mu nyumba n'adduka <laughs> kakati eh, if you talk about school is reopening mm. two nabagamba we would have an engineering department from the mm. army because we trust the army mm. nabaga nti mu uganda musigaddemu institution zezi ezirina credible mm -hmm. credibility museveni the army Museveni is an institution as, as a president. Yes, I regard him as an institution. As an institution. Okay. Remember, look, mm. engineering department eya army mugiwaassignment egendekebere structures zonnanija kukuba abaana emisota giri mubinya gwenetalk about schools idonno mm. emisota mwegiri ani abifuyidde ebisiege bino enyumba yonna bweba terimu bantu egwaegwabwekiri olunagwa mm. nga batta abaana timusobe nyasa abaana ebitebalekebera mm. nga bafunayo gwe bakwatayo Chitofu. Why has what exposes the Minister of Education mm -hmm. is the construction of the school in Tanzania. In Tanzania. The, the school was constructed by set out in engineers. What did what should offer to you call it? What Museven provided the four five point six tell us mukaluka mukaluka yaani campaign yemukungiriza wano at 5.6 but what is embarrassing nawe munyinga kuoli mukuchanga hmm. tuli mukasala nogandi mukazi oba amuyisa okufumba emmere ku mbaga embego eh. emmere newooma nyo ngewo tewooma ngewo kate wooma kitegeeza sabotage eh, washikasi achwa sabotage you promised us a school at every parish mm. mu campaign nga muli munonya akalulu hmm. mm. kikiwalinga wa future tetugalabako gali eh, tanzania era kyembaga nti abo bakatagamba sekerera mm. you are fighting Kenya for ejecting your commodities eh. the battle is not in Kenya nothing to enough ah. to ah, ah, vice versa abali wana abali wanu they have extended their marriage eri onali bakara yali san alfu an ai nabagamba abali nafike tugani nabagamba mm. wali wo munene wanu mm -hmm. yakwata gold wenga dala gold mm. na mutu wali musemeze tingi gundi entebe ko yapo mm -hmm. we have the best smelting gold gundi bagenda ya wadu mtufe kenya yabadde mugova ekenya <laughs> kwa bamukwatanga mufu mm. who has access to the semereting machine eh? abakolawo eh. eh. kasooli bwebagoba yali avuddewa uli ya boastinga mu recording zenina mm-hmm. may i do business on pure one ajja kundaba yanereegamu There are two people fighting, and they are not far from Museveni. So, Honorable Kadaga is missing the point. Anti Mumule was anti Kenyan executives, and mm. I'm telling you, mm. I have already written a book how we should prepare for the Uhuru presidency. Hey. Eh. Yes. Uhuru is becoming the president? Many good. Laira president. Laira? Yes. the uprooted the red line. He elected into Uganda. Mm -hmm. Why? Laira blamed us for E, e, e, okulemezawo obuholo ubundi kibaki and you see for me i laugh at these intelligence organizations mm. bokedde publish a story about the kabaka mm -hmm. where he distributed limousines to 18 yeah. sasa chiefs what's the origin of this man obwakabaka do you remember that raila came here to appreciate yeah, at their function where they had not invested in museveni okijukira okijukira bulo ndi musebenzi nadi tumanuva overnight mm laira nga musanze origin yeyo uh, for me i help you i look for <laughs> i have said mm. musebenzi should prepare for a hostile laira okay because mm -hmm. musebenzi has this problem of we call it the lucifer theory lucifer theory political science cha twachi jamudini mm. ndi lucifer yali malayika mulungi nnyo muggulu nga katonda amwagala nyo mm. yamwefuulira weva museveni has helped tanis against him ndigwagambye nti nno laira escaped from committe nakwata lake victoria mhm. the moment he landed in into our territory on lake victoria mm. he was helped by our security people mubwezi was in charge of that operation mm. received raila tiigamba wole musu went to always kenya nga muyayagala raila deyo museveni said no i made a mistake of handing over three people to a country he did not name mm. they were killed they never hand over any other person i give you free nogenda mm. ne raila ayagala museveni mm-hmm. kakati ekyo nakyo mukitegeere the battle in kenya over your war Uh, uh, commodities mm. is, does not originate in Kenya. In Kenya. But Kenya we've ya majama vondo. Mm -hmm. Abe Kenya we've babatwala majama vondo. Abe Kenya we've babatwala yo egondi eh, kasoli omuvondo oba yava wano. We wow. You have extended your marriage. Mm. When these malicious people are fighting, they go they, they don't look at the personal interests and the national interests. That it will take a time for Kenyans to accept your your maize. kituufu mm, bwemulwana bwemulwana bwemutyo bo muzei tamali ngali songo tujivako mm. akalu kabadde ekayunga yes. chafumbye chafumbye nga nga bujimu chani igusi mzenewu era twageza okumekeza nga nya wangu daka nrkyenewunya kyenewunya kiri kimu hmm. ekintu ekinewunyisa mhm. nti bagamba nti abasomesa political science is not a science yeah. political science is a science these are political scientists okay. And the difference between a political scientist and a natural scientist mm. is the variables we use. You use, okay. A, a political scientist is more scientific than a natural scientist. Natural scientist. Kubanga bakulaga weather forecast. Mm. Tiempo yagenda kuvena then. What do you call Aha. But a political science uses human beings as variables. Mm. Nti mu Europe bakugandi kuli yagenda kuwangula yabagenda. Yabagenda kuwangula. Because they depend on the factors. Okay. kakati nkugamba mm. nze ngenda nembawandikira obutabo mm. nebewuunya mm. nawandika akatabo kange kano mm-hmm. invisible hand nabaga nti invisible hand mulimu omuntuomukonogutalabikamulimu omuntu akolera mugavumenti yanaye nga talabika era nakati mwali twatumanyi yavaawo katnaye wantto have a peaceful election remove dongo is the invisible Once hand. Dombo is removed, there will not be violence. Ah, Mzee Tomani. Dombo is dombo an, agent of, he's an agent of somebody. And you dombo you go and ask Dombo. I saw Dombo when he was working in Karisis, in my village. I even talked to him. You saw him? I knew Dombo. If you want a, viol a free mm -hmm. violent election, remove Dombo. Ave Mukarulu. Ave Mukarulu. Museveni Mugadi Kevweru. Amugani Mukarulu. in the second. Kubamba okay. gamba. Mm. Nti, who loses? Mumbere neri. Can't we have a violent free election? Batu wako biduwe migo. Yes. Adi masa watu basi biduwa. Adi wa helping who? Kakati niku gamba. Mm -hmm. Like a human beings, political organizations are attacked by their enemies on a daily basis. It's the level of all detection of an organization that saves it from its enemies. The institution should create an early warning mechanism as well as a quick response one in order to survive. Political institutions suffer from, they suffer from what we call political inertia.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 If a political institution loses political preservation, it dies like a human being whose defense systems succumbs to disease. Finally, and more important, political organizations must have detective systems to check the internal enemies and the external ones. external enemies use to sabotage all this so political organization. Museveni went to the boss to fight election rigging. Mm. It would be a taboo almost zero. Mm. Museveni's government. Where, where, where, where, where did this kubba bulu start? Mm. Okubba bulu okulira mpanti. Kwata ndika mkaluwa kabiri kumina bulu. Eh, mbaya mugundi. Mkugamba. losing the direction. Look what this Mirundi is saying. People say this man is a drunkard. The drunkard has defeated Victorias. 19th July. Hey, eh, Navarabie, Navarabie, Jonga Bagambi, Musaja Tumogambi, I told Musaja Agani, Yatugambi Tagala Nakutulaba. Mm -hmm.